mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa amahoro y'imana bane nawe mugenzi ngwino urabe uyu munsi ngiye kukwereka akaburi canke imva yo guhambamwo ibyaha akaburi canke imva yo guhambamwo ibyaha musenge uhoraho itandara kizima we ushobora byose mwami uvuga bikaba wategeka bigakomera izina ryawe rihabwa icubahiro twebwe abantu bawe mwami rusuferi igihe yari yamaze kwakira muri we umutima mubi igihe rusuferi yari yaramaze kwakira icaha muri we icyaha giciye muri we cyacitse hano ku isi kugeza n'aho gica umugore ari we eva kiragenda gushika no ku mugabo ari we adamu icyaha kimaze gushika mu bantu bwinshi bukomeye mu byari byararemwe n'imana reba ukuntu gitanguye gupenetra maze kiragenda gishika n'aho kayini yiyumvira kwica mwene wabo bavukana kino gihe nta cyongo bapfa isi yari nini ariko inzigo y'inzira ikiri ikwiye ku cyaha kwakira icyaha muri we kikaba mbere kubera yuko naho wokwigendera witurije umeze neza atangorane mugenzi haraza umuntu akakwicira abawe akakwicira umugore akakwicira umugabo abanyakibi baragwiriye hano ku isi ku buryo nawe wiyumvira ati burya muntu nawe arawogupfa ukamwiyumvira nabi mbere ukaba wiyumvira ati iyaba nawe ndoshobora kumwica aha woca wiyumvira ati mbega njyewe ndi bubigenze gute ugaca ufata ingingo rero yo kugenda kwicara mu rusengero ugakwete ukiyicarira mu rusengero atangorane ukavuga ati aha hoho ibibazo ndabihejeje mugenzi ndajya nakubwire yuko naho nyine ukaronka nk'ibigeragezo kubera na twebwe ubutumwa hari aho dutanga ubutumwa dutsitaza abantu cyane twavuga ikintu ugasanga uriko uracimbira kuri mugenzawe ntakwiraba gutyo ugatangura kunegura bagenzawe ukumva wowe bavuga nabi gutyo ingorane zikaba zadutse ni kuvuga ngo inzira zose zo ku isi ziraboshe naho wo kwiyubara inshuro zose zishoboka kugira ngo ntukore icyaha ntabwo bishoboka icyaha usanga wagikoze none icigwa kiratubwira ati yewe yewe mugenzi ngwino ukurikirane kino cigwa kubera yuko ngiye kukubwira akaburi canke imva ahantu bahamba ibyaha mugenzi iyi rero nkubwire imva hari ahantu umuntu ashobora guhamba ibyaha ni kuvuga ngo twebwe ibyaha dufise ni byinshi kandi turarondera kubiheba bikanga mbere turanabikora tukaguma tubyikoreye mvugo ndiko ndavuga kubera yuko abantu bobo bamaze kubimenya barashobora gutsinda bya bigeragezo byose na ya marushwa hamwe na twa dutego twose nari mpebye kudondagura abamaze gushika muri yesu yesu niwe niko ndavuga imitima yabo yari imitima ikunda imana mbere kiriya cyose baba bumva imitima yabo yo kwama hafi na hafi n'imana umutima wa nowa hamwe n'uw'aburahamu mbere wa dawidi bamwe bose bari bafise imitima yomatanye ku mana igihe rero ngwino kuri yesu utureho imitwaro yawe yose yiteguye kukumva kandi akugirire neza mugenzi nta handi dufiseho gutura ibyaha byacu oya nta handi dufise ho kugenda kurondera ubushobozi kugira ngo haturwanirire mu gihe tuba turi hano ku isi isi y'ibyago isi y'amarira abantu benshi barondera icyo barwanirira hamwe bari kurondera inkomezi mu mwiza ariko kandi bakibagira yuko ibyo bintu ari iby'akanya gato abakobwa barondera inkomezi ku bagabo bakabagira nyambere mu byabo byose mbere abagore nabo bagira inkomezi nyinshi bariko bararondera ibintazi bagenda kurondera izindi nkombe z'umwiza uburozi hamwe n'ibindi kurondera ibigwanishwa ruhunyaganda kugira ngo ari byo bashobora kugwanisha ino ntambara ya hano ku isi mgenzi nawe uri kurarondera iki naho wobiraba kikagukoresha icyaha naho wohura n'ikigeragezo kingana gute iyo yesu yamaze kuza akaba muri wewe nta kintu na kimwe ku isi kiba kikuganza ukundi mugenzi uno munsi ndaguhamagarira kwakira yesu nk'umwami n'umukiza wawe kugira ngo ubwo yesu kirisita agiye kuza nawe uzo ujyane nawe ndaguhamagarira kugira umutima nk'uwa dawidi ikigongwe mugenzi uyu munsi uri urahabwa imburi yuko uri umusambanyi ukwiye guhera ibyo byaha byawe utabiherura uwo gupfa ukwiye guhera umweshi ukwiye guhera ukwiba ukwiye guhera ibyo izo zawe zose urimo haba kunyibiturire hamwe n'ibindi bibi byose kandi ukwiye guhamagarwa kuruga isabato ku rugero rubereye mugenzi ukwiye kumenya rero kuba nka dawidi dawidi yuko utandukana n'icaha kubera yuko icaha ntikizokwambaho oya vuba bidatinze yesu agiye kuza kurimbura icaha kandi icaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanze kubireka niwe wenyine azoshana n'icaha ciwe ariko abagorotsi bobo bazohabwa igihugu gihora n'icaba ibihe bigashira niho mu gihugu c'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kristo mugenzi ntibakire ijambo ry'imana buno butumwa kubera yuko ari ubutumwa budasanzwe uhamagarirwa gukora partage na share kugira ngo ushikane kuri bagenzi bawe ikindi naco ushobora gukora like ngaha kugira ngo canke jene kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro ushobora kandi kutwandikira no muri komanteri kugira ngo ushobore uh, ushobore kubaza ikibazo cyangwa ikindi kintu woba wifuza gushikiriza buno butumwa na kino kiganiro mu gihugu c'iyi bwiza mubishikirizwa n'umusabyi w'uhoraho imbohe ya kirisito ubutumwa bwiza jimmy nishimwe ushaka kutwandikira ushobora kutwandikira ku nimero zikurikira mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani kugira ngo njyewe nawe twese tube muri wewe gutyo duhingurwe twitegure gushyika mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen muhegeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito